А, всем привет, народ, с вами Мируся и... Владик. И сегодня мы поиграем в Happy Так. Давай. А сейчас играет Владик. Мы уже знаем, что эта карта представляет из себя. Но ну, а ты тут не умрешь. Главное сейчас... Ну, давай. Ты не сейчас, Владик. Так. Ну, очередь. Ай, ай, ай, он сейчас не кончает. А Основное главное же. Так. Вы ничего не видели? Давай. Почему первый раз мы почти это прошли? Так, а так. Ну, давай, давай. На. Тихо, проверь. Я видел. <laughs> У меня идея есть люди, нормальные люди. Без башки. А, нет. Все, прикинь еще на это. Бежи, бежи, бежи. Давай посмотрим. Да. Ну, там, там, там. Давай. Ну-ка, кстати, придумал. А если у тебя тут? Нет. <laughs> Прокатил свой шанс. А если переднее колесо тут будет вставать? Переднее наверняка будет попадать, а у нас нет. На, еще надо Давай. Че? <laughs> без рук ничего пойдет. И не так ездили я, на улице без рук ездил. Ладно. О! да, только теперь не растила. У меня теперь это. Стрела. <laughs> О, я призрачный гонщик. Оп-оп-оп. Тихо, тихо. О! Так, тогда-то. Прыгай! О, отлично. Короче, будем считать то, что я пришел. Да. Так. А, все будет проходить на велике. Почему тогда сразу этого чувачка не поставили? Ну кстати, не умеет это делать. Тебя ж потом найдет, кто это делал. Да я не найдет. Вдруг он твой подписчик. Да не. Да-да. Я думаю, вряд ли кто будет создавать карту. Я... Потом он сегодня создать карту еще. Дай! И... Я просто паркур прошла. Честно. Честно. Я паркур. Я уже думал тоже здесь. Но ну, второй круг. Да, стенки стенке врезается. Ну. Есть! Нет, а? О, нет. О, нет. Я буду так долго сидеть, пока с ним пройдет. Так, два, три. Руся, либо сдыхай, либо проходи давай. Не, сиди. Лови его, лови! Что я здесь сделал? Давай. Давай. Э, Дядя Валя. Оп-оп. я это сделал. Да. <laughs> Шикарно. Зачем плохой, конечно. Да. Ай. Руси мастер. Я легко перепрыгнул сам первый <laughs> А ты сделал давай. Зато я красиво. Так. Возвращаемся во второй рейк. Мне кажется, бы я это сейчас не проведела. Ты же мастер Руси. Да. Вот, вот, вот. Да что ты русилаешься? <laughs> Выдыхать надо. Я хочу опять попрыгнуть башкой. Э, как я четко-то приземлился-то. Да я! Если ты издеваешься. Ладно, мы, при... мы дойдем пока. Короче, когда мы дойдем до последней. Так мы до нее дошли. Слава богу. Это длилось ну, недолго. Помнишь, я сегодня вот эту играл? А -а -а. Такой этот выходит, слава богу, богу, слава. Барусь, прыгай быстрее. Либо вздыхай. У тебя больше вздыхать получается. О, есть! Я сделаю это. Я это сделаю! <laughs> Просто нажми, чтобы зажать. Не тупи. Да. <laughs> Конечно. Спасибо. Я почти это сделал, но ты такой дебил. Бывает. Чего такой дебил? Ой. Дебил никто, и не кем ты играешь. Кто играет, <laughs> Короче, а мы начинаем опять. Только... Продолжаем. Ну да, продолжаем. И играем живые канаты. О. Так, я делаю... Ничего. Ладно, Жира, давай. Ладно, давай. Я мастер по куда прыгать, не понимаю. Прыгай, только жена. Оп, оп. Друзья, мастер. Я не могу это сделать. Как мне проходить супер крутые ловы? Давай. Давай. Я не смогу это сделать. Нет. Давай еще раз. Еще раз. И последний раз ты можешь так сделать. О. А, я понял. Да ё-моё. Маруся, давай другую карту. Нет, <gasps> я не пройду. Не меня Оп, потяжка. Если я сейчас не засмею за этот камин, я тебе поиграть не дам. Я не мешал. Зато нога полетела. Ладно, будем считать то, что мы прошли отцов. Теперь нас ожидает дедулька. Так. Да, Стоим и еще еще. Давай, последний раз. Подождем, пока руки остановятся. Оп, оп, а? Мне кажется, куда-то не туда прыгнул. Не долетел. Фух, ручки. Юппи! Юппи! Ей! Воу! Потому что я неплохо. Ну да. Кар... Автор карты не подрасчитал. Наверное. Это что, Ги? А, нет. Дедулька! Есть, я захотел за это. Нет! Нет, это, просто невозможно. Выпей, выпей. Так. Эй, чего? Я все еще раз. Все. Подожди, еще раз. Хотя нет, уже надо будет. Четко. О! А, и что это было? Не знаю. Ропи! Ропи! О, Так и сейчас я вылечу. О, нет, нормально вылетел. Странно. Да. О. Э-э-э. О. Первый раз. И ты летел. О. Я Супермен. О! Есть, есть, есть. Дайте Нет, еще раз. Да, убирай. Поторопились, детвора. А может, сам-то? Э, ладно, слова. Я не могу. Теперь почему-то Владик стал получаться, но не <laughs> Это нехорошо. Прикол, как? Ё. Моё. Пусть я пусть это Я знаю. <laughs> Давай на свою коляску. Конечно, что. Все, ты А нет. Ей! Наконец-то. Это первая карта, в которой мы прошли Русь. <laughs> все видел. Так, простите, она куда-то съехала. Да. Придется, наверное. Mm-hmm. одна. Так, надеюсь, все будет хорошо. О, давай, Вадик. Ничего так сначала у тебя было? Ну. Оп, оп, оп. Ничего так тоже. Вот ты. <laughs> А в игре ты этого не умеешь. <laughs> Спорим? Вот ну ты долетишь. Оп! Квадратики. Бланш. Что было? Красивый сальто. <laughs> Красивый сальто. Красивый сальто. Вадик Монобровнич. Дядя. Бум. Бэйбэ. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Есть. Не надо аплодисментов, не надо. Вообще сам себя. <laughs> Вы не подумайте, то что я пауком. А это главное. Не знаю. Если я украду, я смогу интересно его пройти? Ну, <laughs> что делать? Так, я тут. Я делал кое-что с пушкой, ты что, не понимаешь, вон, <laughs> видишь? У ну, меня там точно наполняется. Там ну, мы прошли этот level. Оба. И даем минимальную оценку. Серия. О. Отлично, смайлик. Ого, да? Кто это был? А, не знаю. Бам! <laughs> Это было жестоко. Эй. Что это было? В стиме пишут, что ли? Да. Вот, вот, а дальше. Дальше. <laughs> А? Ого. Ты что ты? Нет, не очень. А, я понял. Это не в стиме пишут. Ой, что это на мостик, на э. мостик. Мостик, как же на мостик? Ой. <laughs> Ладно. Вот, смотри. Я просто про... Это была магия. <laughs> По-любому не этот. Будут любой. Это же Роппи. А. Что мне тебе нравится? Прыгай. Отлично, залагало. Это не залагало. Вот, видишь, ВПС. Мы идем. И мы продолжаем. Я начинаю. Так. Да не Давай. Это Бэтмен. Сервер. Да не наши. Ты не сможешь так выйти. Спорим? Спорим. Угу. А теперь едем. Да, ты приедешь. Ну, вон, ты все увидел. Русь, это понятно уже. Оп. Ух! Эй, ты чего? Подожди, я понял. Нет, нет, нет, не то. Ну, я кое-что тоже понял. А я понял, А я понял то, что я понял. Смотри, что я понял. Давай другую карту, тут не пройти. Ладно, пофиг. Ты создал эту карту, понял. Подержи. Да. Если это ручный подписчик, подписывайся. Ой. Ну что ж, ну всем пока, с вами был я, Руси, подписывайтесь на канал и на канал моего друга.